Dydd i hapus i chi gyd. Wrth i ni ddallu ein diwrnod cenedlaethol, fe fyddwn ni hefyd yn croesawu'r gwanwyn. Mae'n amser pan fydd lliw natur yn dechrau ymddangos ar ôl misoedd hir y gaiaf. Ac amser i edrych ymlaen gyda gobaith at y dyfodol. Mae hyn yn arbennig o wir eleni gan ein bod yn gobeithio gadael a gweithaf o'r pandemig y tu ôl i ni. Mae hi wedi bod yn ddwy flynydd anodd, fe rydym ni i gyd wedi gorfod aberthu cymaint. Hoffwn ddiolch i bawb am popeth maent wedi ei wneud i ofalu am eraill ac i ddiogelu Cymru. Wrth i ni symud ymlaen, rydym yn gweithio'n galed i creu Cymru'n gryfach, decach a gwirddach, lle does neb yn gael ei adael ar ôl. Gwlad lle nad oes rhaid i bobl ddewis rhwng roi bwyd ar y bwrdd neu cynhesu a'i catrefi, a ble mae croeso i bawb. A Chymru lle gall ein plant gyrraeth a'i uchelgais heb feddwl bod rhaid symud i ffwrdd i lwyddo. Nod rwy'n siŵr a byddai Dewi Sant wedi cytuno â nhw. Ble bynnach ar ydych chi yn dathlu dydd gwyl Dewi eleni, gadewch i ni gyd wneud y pethau bychain a all wellau dwyrnod rhywun arall a chodi gwen. Mwynhewch y dathliadau. Dydd gwyl ddewi hapus i chi gyd.